हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि यूपी में स्त्रियों को सुरक्षा देने की सख्त जरूरत है पर योगी सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई एंटी रोमियो ड्राइव दो वजहों से अनुचित है एक तो मानव अधिकार या कहें कि पुरुष अधिकार का मुद्दा है टीवी चैनल लगातार न्यूज में दिखा रहे हैं कि कैसे सादे कपड़ों में पुलिस महिला कर्मी पब्लिक पार्कों मालों आदि में अकेले या दोस्तों के साथ बैठे लड़कों को धमकी दे रही हैं पीट रही हैं और बेइज्जत कर रही हैं एक क्लिप में अचानक वो बेंच पर बैठे लड़कों के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगती हैं ये साफ है कि वो लड़के वहाँ सिर्फ बैठे थे पार्क बैठने के लिए ही होता है वैसे भी उत्तर भारत में अक्सर लड़कों के दोस्तों को घरों में बुलाने की मनाही होती है और दोस्त एक दूसरे से यूं पार्कों इत्यादि में ही मिलते हैं उन लड़कों ने इसका विरोध करते हुए उन सादे कपड़ों में आई औरतों से शिष्टता से कहा कि वो सिर्फ बैठे ही तो हैं इस पर उनके साथ मारपीट की गई और वहां से भागने के लिए कहा गया इसका कोई सबूत नहीं था कि वो वहां पर लड़कियां छेड़ रहे थे या इस इरादे से बैठे थे क्या लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लड़कों का बाहर निकलना बंद कर दिया जाएगा क्या स्त्री अधिकार के लिए पुरुषों के अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे कपल्स के खिलाफ हो रही ज्यादती के सपोर्ट में सारे के सारे न्यूज़ चैनल आ गए और योगी जी ने तुरंत निर्देश दे दिया कि कपल्स को तंग ना किया जाए पर लड़कों का क्या क्या हम ये संदेश दे रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं लड़कों के अधिकार होंगे जो लड़कियां साथ लेके घूमेंगे निश्चित रूप से स्त्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहतर तरीके अपनाए जा सकते हैं